百秋武道具店の動画みんな待っててねカタログ送るからねこんにちは百秋武道具店の動画ですやってますか 今日は攻め方の動画やりたいんだけど、ちょっと聞いてください。剣道上手な人、視野に強い人、必ず全員がよ、全員があることやってるんです。それは、お互い構えた時に、剣先と剣先を合わせて、カチャカチャ、カチャカチャやってるんですよ。さあ質問です。このカチャカチャっていうのは一体何をやってるんでしょうか じゃあ答えです。最初のカチャカチャカチャカチャ、この剣先をカチャカチャするっていうのは実は相手のことを知ろうとしてるんです。剣道っていうのは必ず自分がいて相手がいます。だから相手のことを考えずに自分勝手にどんどんどんどん打っていっても必ず相手に避けられるんです。なんでかっていうと相手も打たれるの嫌だから本能で避けちゃうんですよね。だからこっちは必ず打つ前に相手のことを知っとかないといけないんです。 得っていうのは相手について調べるってこと何を調べるのかこの人はここが強いなとかここが弱いなとかそういうことを調べるんです難しい言葉で言うと攻撃の糸口を探るってことです 攻撃の糸口を探るっていうのは、例えばこの人はここから攻めると良さそうだ。あの人はあそこをやってああやって攻めれば良さそうだ。っていうことを試合の中、特に最初のこのカチャカチャの中で見つけ出すんです。そして、この最初のカチャカチャカチャカチャの中で一つ見つけたいことがあるんです。それは相手の手元の硬さなんです。なんでまず相手の手元の硬さを調べるかというと、手元が硬いか柔らかいかでやることは変わってくるんです。硬い い相手にはこう攻める柔らかい相手にはこう攻めるっていうのがあるんです面白そうでしょ 手元の硬い人手元の柔らかい人両方います両方いますでも自分だったら自分がやる分には絶対手元は柔らかい方がいいです柔らかい方がいいこれなんでかっていうと手元が柔らかくしてないとすぐに打てないんですよ力が入ってると絶対出遅れますだから自分がやるには手元を柔らかくしておくその上で相手の手元が硬いか柔らかいかを見極めるってことね 市内の剣先で相手の剣先を触れてカチャカチャやって相手の手元の硬さを調べますまずは相手の手元が硬い場合硬いっていうのはどういうことかというとカチャカチャ押したりするとすぐに戻ってくる押してもすぐ戻ってくる押してもすぐ戻ってくるこういうバーンと戻ってくる手元硬い手元バネ人間のことを手元が硬いって言います手元が硬い人にはどう攻めるか表からカチャカチャやります押してみるすぐ戻ってくる押してみるすぐ戻ってくる押してみるすぐ戻ってくる力を利用して逆 逆に小手が当たります。ポイントはやっぱり相手がバネ人間なんで必ず戻ってくるんですよ。戻ってくる力を利用してすかさずコテと。だから手元が硬い相手に対しては払い技なんていうのはあんまり効きません。資材をしっかり握ってるわけだからね。 次は相手の手元が柔らかい場合、柔らかい場合っていうのはどういうことかというと、相手の力がすごく抜けてて、リラックスしてとても上手な人の場合が多いです。その場合どういうことになるかというと、剣先で相手の竹刀の剣先をちょんちょんと押してみたとしても、スルッと、押してみても裏から押してもスルッと戻ってこないんですよ。上手にいなされたりします。相手の手元が柔らかい人、こういう人は上手です。厄介です。どうやって攻めるでしょうか例えば一つのやり方っていうのは、表側から相手の竹刀を払う、もしくは は打ち落とすそして竹刀が戻ってくる前に面裏からもできますよ裏側から竹刀を払うこともできます裏側から払い払いそのまま面裏側から払い面っていうこともできますいかがでした今日は相手の手元の硬さを見ようっていう話でした竹刀と竹刀剣先でカチャカチャやる押したら竹刀が戻ってくるのか戻ってこないのかそれで相手の手元の硬さが分かるって話でしたね今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を